工作、财运、感情以及健康的部分做提点。我们先来针对属鸡的朋友来看一下吧。在这个月呢，你们的排名呢是第七名，不小心呢落了一个名次。不过没有关系，在这个月我们走的是堆柜、长生跟进马的月令，代表的是我们在工作的部分呢是挺顺心如意的，被推荐的机会是蛮多的。 不过呢，要很考验的是你临场的反应，还有在工作的这个作品呢，是不是具有说服力，可以让别人呢愿意二度的再推荐你哦。所以，即便你抓到了第一次的机会，请务必呢要把别人呢给说服了，让机会呢可以完全停留在你这里哦。属鸡的朋友，请切记老师提醒的这个点了。 在这个月底的工作运势是属于吉的。至于在财运的部分呢，属鸡的朋友呢，最近呢会有点入不敷出哦，因为我们会多一些额外的支出哦。不过不打紧哦，因为呢，过去呢你在常态的这个日常的支出部分其实是还蛮自律的，所以其实可以互相的填补一下。所以我们在财运的部分还算是中平的一个状态。而在感情的部分呢，属鸡的朋友呢。 在这个月是比较想要主导的，可是当你想主导的时候，你就会有点咄咄逼人的感觉，就像斗鸡的一个状况。会如果你们的相处模式本来就是有点两天一小吵，三天一大吵，然后透过吵架来沟通的、来互动的，就是我们讲的床头吵、床尾和型的，那还没不打紧。 可是，如果你们本身不是属于这种模式的，你们是属沟通型的，那这个模式就不太好了。代表的是你们在这个月的这个新房都是租起来的，然后没有办法呢，很去深入的去了解对方的这个需求。所以，在这个月，在感情的部分，如果你想要， 让他维持一个平运的状况下，请务必呢要注意的就是，不要过度专注在你自己的事情，要去适当的放下你自己的私欲，放下自己的兴趣，偶尔呢先去关心一下对方想做什么，一起做，这样子才是谈感情，不然一个人就好了嘛。如果你都只想做自己的事情嘛，对不对？ 当你想要两个人在一起的时候，自我的空间跟自己的空间相对本来就会被压榨跟缩小的，所以呢，这个点必须要有一个认知，才能够进入感情哦。这也是提醒在暧昧中的朋友们。再来呢，就是针对健康的部分，健康的部分呢，在这个月呢，在起床的时候呢，你会觉得痰会比较多，比较容易卡痰？ 那或者是比较容易鼻子啊，或者打喷嚏的一些状况，所以呢，不妨啊，可以多吃一些黑木耳啊，或者白木耳这些可以化痰啊、去润肺的一些食，来保养一下自己的状况。好，那这样子才不会呢，让你在不小心，如果在这个秋冬的季节的时候感冒的时候就会非常严重哦，然后要花很长的时间才会好哦。那在这个月，我们的健康运势是属于小凶的。 下一个生肖呢是属狗的朋友，属狗的朋友呢，在这个月呢，排名第十名啊，不小心就掉了九个名次。那在这个状态呢，您在这个月的月令呢，是走的是三杀的月令，代表呢，在这个月其实是比较多阻碍的。那会发生在哪些状态呢？比如说我们在工作上，你要。 预防的是自己，自己可能就是你自己的敌人，因为你可能会有虎头蛇尾的一个状况。那就是最重要的是，你可能没有这么热衷于你想要做的事情，你的热度会减半。不管是你在执行的案子啊，或者是什么 project 都是，所以要特别注意一下，怎么样可以让自己旧情复燃哦，让自己真对于这份工作的热情跟热度。 这样才可以让这个运势呢不会锐减太多。再来呢，在这个月令呢，很有可能会逢到你要做你要做的东西呢会被改，也就是比如说那个长官呢会告诉你说：“哎，这个方向要改啊，这个计划要改，要不断的去改。”那请你也要能够适应，要不断去修正跟调整的部分。因为有些人会比较自我，会觉得。 我说，我认为我做的的这个案子，或者是我做的这个建议就是好的，为什么要一再的修改？如果你能够学会低头弯腰跟接纳，有的时候那也是另外一种成长啊。那属狗的朋友呢，在财运的部分呢，在这个月呢，也是需要节制的啊，在交际的。 应酬上面的花费，尽可能不要太过度的花费，因为都是不太必要的。尤其是如果他不是需要经营卖，在这个账关可能会可观到你，会影响到你没有办法留下一点。那正常来讲，属狗的朋友其实你是该要留有一些积蓄，对你来讲未来会是比较好的。那在这个月财运的部分是属于中平的。 那至于在感情的部分呢，请注意，如果你们是有家室的或是有对象的，要注意在这个月比较容易会有一些情敌出现。已婚的请务必要把持住，不要按耐不住，然后就被诱惑了。这个月请记得要守护好自己的爱情哦。所以在感情的部分，在这个月是凶的。 在健康的部分呢，在这个月呢会多吃多睡啊，那多喝少动，代谢不是那么的好啊，尽可能呢就是要调整一下啊，那不然你只是在消耗自己的元气，那这样子在之后呢都会累积病情，所以在健康的部分，在这个月还是属于中平的，但是之后可能就会造成不良的影响，所以尽可能还是可以的话。 调整一下会是比较好的哦。最后一个生肖是我们属猪的朋友，属猪的朋友在这个月的运势排名是四名是呢，跳升了三个名次哦。在这个月令呢，我们走的是堆贵跟三行的一个月令，它代表的是呢，在这个月呢，属猪的朋友的工作机会会变得比较多了。 案子呢也会多，请你可以慎选哦，因为你的时间是蛮有限的，把它花在可以建筑你口碑的案子上面啊。那适当的时间呢，我们也可以把这个案子介绍给业啊，或者是呃推给你的同事，让利嘛，这样子大家都皆大欢喜啊。就在这个月呢，你的工作运势是属于大吉的。是在财运的部分呢，在这个月是属于投资的一个明灯。 这个明呢是明亮的明，手气相当旺盛，偏财运也是相当的好，不妨呢都可以多去看一下标的物，大前提是擅长的跟你所能够理解的案物哦，你再去投递会是比较好的。再来就是感情的部分，属猪的朋友呢，在这个月呢，因为你在工作的机会相对的比较多。 所以你会比较繁忙，也比较没有这个时间去经营感情，以至于你很有可能会用物质买礼物填塞对方。偶尔呢，丢个罐头讯息给对方也是好的，至少对方会觉得你还是有惦记着我的，这样就可以了。在这个月就可以打平哦，用心意是可以打平这一切的。所以不要老是都用物质去填，对，这心。 是能够用买的好吗？属猪的朋友，请切记老师说的这一点哦。在这个月，你们的感情运势是属于平的。最后呢，就是针对属猪的健康运势，在这个月呢，比较容易会进入忧郁、矛盾的一个心情的波荡，比较容易频尿。真的朋友呢，分泌物会比较多，请务必呢要用护垫，定时的多喝水才可以预防呢。 会有妇科的一些问题或者是异味，再来呢，可以多喝一些新鲜的现榨的蔬果汁哦，避免了糖分过高哦。所以我们不要喝那个面上贩售的，哦那种已经含糖量过高的现榨的会是比较理想的。那这样子呢，我们的健康运势在这个月份呢就是平运的喽。以上呢是针对。 生肖属鸡、属狗以及属猪在十一月份的生肖运势月报，是金老师。我们下次再见哦！喜欢的朋友请记得帮老师按赞、分享出去。我们下次见，拜拜。